приветик вы на канале анчик нарисуйка сегодня мы будем рисовать девочку супермена а вы сначала подпишитесь на мой канал нажмите на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео спасибо что вы подписываетесь на мой канал Wow делитесь этим видео Wow. Напишите в комментариях, рисовали вы то, что я рисую по моим видео, и получились ли у вас рисунки. Thank you.

Mom, mom.

Буду разукрашивать волосы синим цветом. Я их уже била таким вот маркером синим. Сейчас буду карандашом разукрашивать. Wow.

Bye.